ဒီပေါ်မှာရှိရဲ့ငါပါအောင်မနော်ကျေကျေကျေကောင်းကြီးရေလက်ပြုတ်ပဲဗျာတာကီကောင်းဖို့ချိုးအိမ်နောက်တော့အိမ်နောက်အေးအဲ့တောင်လေးအိမ်နောက်တော့အိမ်နောက်တော့လေရောအဲ့ပါအဲ là ಅಲ್ಲ là ಅಲ್ಲ đất độ khó lấy để tông dài quá đi đi lúc bảo lúc bảo thì chứ mà lúc bảo đã không mấy chuyện này đi cô đủ gì nên đây chỉ bị bảo dạ, Wow. Vì. Oh, bagaimana bagaimana? hala hala con này đi tí đi là tao lúc nào cũng đã gáy bên ai sao ngay gì đây không cũng bị cái này mà cũng bị cái này mà cũng bị cái này mà cũng bị cũng bị cái này mà con nó gì ta kia quá này rồi sâu hơn con luôn này rồi cái ấy này nó mà bị ta kia đâu bị mày ta kia đâu bị mày à tôi à lâu bị mày tôi à xấu rồi thì à carry màu á Đi đã on light down. Wow, Nile ya. Oh my god, kuda ga on fucking fire. Oh, double. Mẹ à bà chi à, mẹ à bà chi à rồi. Đi mà. Nó còn nó còn lại. Ô! Yo, sao lại ấy nào yo, đi vui à. Ồ, có on light down quá. Sao còn này, sao sao còn này yo. Sao... On light down. Rất rồi, wow. Có on light down rất rồi. Very low, very low, very low! Very low! Very low! I'm coming, bro! Thank you. không đúng mà cái chậm quá chất quá Oh, pop lại, pop lại, let's go, let's go. Tadi wing lawan, wing lawan ya. 잠깐만. 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리. တော့တက်ကြည့်ရပြီโอเคပါဟုတ်ပေါ်မှာရှိတယ်ဦးပဲခြေတန်ကြားသူပဲမမတော့ပါဘူးတွေ့ဘောနိုင်ရပေါ့တောင်ဘောနိုင်ရတောင်စတားမရှိဘူးရောတဲ့စတားပြလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်စတားပြလို့ရရင်ပြောမယ်နော်စတားပြလို့ရအောင်လုံးတာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါလို့မယိုရေးကျွန်တော်အဲ့ဒါ Facebook ကလုတ်ပြီးလုတ်လုတ်ပြီးနေလို့စောင့်နေရမှာဘာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါရရမ်းကြတာအရမ်းကြတာအဲ့ဒီဘာလဲ I got supplies ဒီရောက်တော့လို့မရအောင်ကွာရရရလာလာခေါင်းလာခေါင်း စိတ်ကောက်ဝဲတော့မယ်ပတ်စံရတယ်ပတ်စံရတယ်ပတ်စံရတယ်ကွန်ရတယ်စိတ်ကောက်ဝဲတော့မယ်မင်းဘုံမနဲ့ပြန်နိုင်လားကောဟုတ်တယ်ဝေအရှိမရှိတယ်ရှိမရှိတယ်ပြန်သေးရှိမှပြန်သေး မေးသားရโอเคပါဗျပရကစကေးရှိရဆောင်းကြီးရကြောက်ပြီဟိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်တာဗျာအဓိကရလို့မို့အရန်ပန်းတာလည်းပါတယ်တခါရဲနေတင်မှာထိုင်ရတာလည်းမို့ဝါနောက်ဒီဝါဖြစ်မှလည်းဆိုအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့တစ်ခုကကျတော့ဟိုဒီဘက်အရင်တော့မေးတယ်လေနေဘက်မဆွေးနာဆိုရဲသူတို့သူတို့နေဘက်ကြည့်ချင်တဲ့လူတွေလည်းထက်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်သိတာညဘက်လည်းမရှိဘူးမို့တော့နေပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးညဘက်လည်းရှိရခွဲလိုက်တာဗျာတခါရဲ၄နိုင်မို့တော့ပဲ၄နိုင်ညနိုင်ခွဲလိုက်တာလည်းဒါပေမဲ့အခုကမီးပြက်နေတော့ဆွေးလို့မရဘူးပြင် နီးဘက်ကနီးကအမြဲတမ်းပြတ်တယ်မပြတ်တော့သူက၄နိုင်ခွဲတော့မှလာတယ်မပြတ်တဲ့နေ့ဆိုလာတယ်၄နိုင်ခွဲတော့မှလာအဲ့တော့နောက်ကျသွားပြီဗျအရန်ကတ်သွားပြီဗျညားနေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါမလို့ရှိရရှိရရှိရဘုံဘုံရပြီဘုံဘုံဒီပါဘုံဘုံအေးနေတာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာတကယ်တကယ်နဲ့ကျွန်တော် Help ဆောပါဆောပါ 啊瓜！到我度未啊路？唔得冇呢個，我哋見咗你啊！Dá a minha bola. Dá a minha bola. Tipo magia? Ah, na base, mano. Yeah, yeah. 这这这这看喂高面，严重路面喂不累呗，哎不累。သွားနေသွားနေအချိန်မှာတော့အတက်အတက်အတက်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဒီဒီဘက်မှာရှင်းရမှာတွေ့ဒီရှင်းကောင်ရှင်းဖို့တော့ပွဲလုံးအဲ့ရှင်းကောင်ရှင်းပြီခဏကကြွားသွားလား Oh my god ပြန်ခေါ်တဲ့ကောင်ကြွားကြွားသွားအိမ်ထဲကိုအိမ်ထဲကို၄ကောင်လုံးဝင်လာတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့နေနေနေနေဟောက်လာအများကြီးနေနေနေနေတုံးလေးလေးခဏဒီရှင်းကောင်ကရှင်းပြီမယ်ခဏလေးဒီရှင်းကောင်က una appena finale non c'ha đi vào mà đi vào mà đi vào mà phải để chị đang chơi mà mù à mà đâu mà đừng cái lỗ tròn lỗ tròn á sao nó kinh lao á khi đi mua thì nó tùy. có mua mày à nó còn đi lại à lớn mà toa này cho mà tết em mình là tôi này hiểu nhỉ đâu bị tì bộ vậy <laughs> đi đi đi đi đây dạ. là toa khổ này à. dạ dạ ubi dạ ubi cho tí xí dạ cho tí xí mà toa khổ lại mày ubi ubi bắt cả khổ nó ubi tiền cho nó khổ mà cho nó tiền ubi vậy. ubi ubi giờ cho nó neo nó tiền nó neo nó tiền nó cho gì nó ဘလက်ကမီးပြတ်နေလို့ဘလို့ဝင်းမြတ်ဦးရေဟုတ်တယ်ပါ Help! နေရာတော့နေရာတော့သိတယ်အာဒီကနေ့ဥပ္ပေဒီကနေ့ပြန်ခေါ်တဲ့ကောင်တေသွားလို့အဲ့တေသွားတဲ့ကောင်ပြန်သွားခေါ်တာအဲ့ပြန်တေသွားလို့ပြန်သွားခေါ်တဲ့ကောင်သူကထပ်တေသွားရေဟုတ်သက်သေးโอเคပါကိုလေးကိုပြန်ခေါ်ပေးမယ်အရင်ကတေသွားလို့အဲ့ကောင်ကိုပြန်သွားခေါ်တယ်ဥပ္ပေရပါထပ်တေသွားတယ်အာကျွန်တော်ခေါ်ပေးလေကျွန်တော်ခေါ်ပေးလေတမန်တော်ခေါ်ပေးလေကောင်းလာတော့ကွာခေါင်းလေးကြီးပဲဟာ 搞来了我，搞来了我，大哥，Oh my god, Oh my god, 搞来得得里个出哎得得里个搞边，支数的嘛。哎呀，只能打那边。哎呀，只能打那边。攻来了，没办法，只能来救。搞搞搞搞搞，恐龙，恐龙。I'm recalling a teammate. 帮我压压边上的。搞爷爷。 လက်ပြိုးပဲဗျာတာကီကောင်းဖို့ဂျိုးတက်ပေးတာတကယ်ဟိုခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးဘက်ကအိမ်မှာအိမ်ပြမှာခေါင်းကြီးပြအိုက်တောင်းလေးပါအိုက်တောင်းလေးပါအိုက်တောင်းလေးပါအိုက်တောင်းလေးဘုံပြကြတာဘုံမှာခေါင်းကြီးခဏလေးတော့နောက်ဖက်နောက်ဖက်တောင်းလေးမှာခဏလေးတော့အိုက်တောင်းလေးဘုံပြကြတာအိမ်နောက်တောင်းပါအိမ်နောက်အေးအိုက်တောင်းလေးအိမ်နောက်တောင်းအိမ်နောက်တောင်းလေးရောက်အိမ်ပါအဲဟလာဟလာဟလာအေး ကြီးရှိတယ်ဟဲ့လားไอ้ดาวนี่บงจะฉาละไอ้ยิงพอได้มั้ยยิงพอได้มั้ยไอ้ยิงพอได้มั้ยဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ I'm recalling a teammate ဟဲ့လားဟဲ့လားဟဲ့လားဟဲ့လားဟဲ့လားတာကီရှိတယ်တာကီကယ်ရီမှာဟဲ့လားပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဩငါလူကောင်းလက်ပွင့်နေကောင်းထဲခေါ်တော့ support ပဲမကင်းတော့ထဲပဲတေတဲ့ပြန်ခေါ်မဲ့အတန်ကိုပြန်ခေါ်ပေးလိုက်ကြအောင်တဲ့ okay ပါကိုတိကျကိုတိကျပြောပါပြန်ခေါ်မဲ့အတန်ကိုပြန်ခေါ်ပေးရအကုန်ကုန်းဝင်တာရှိုးလာအောင်တာကီတာကီရှိနေလို့ပေါ့ဗျာ ဖေးဒီဆောင်နေရမယ်ပြေလို့ပါပါလားကဲမကျွန်တော်ကျွန်တော်ဥပ္ပေပေါ်ပြီးနေတယ်တမန်တော်လေးအာဥပ္ပေခေါ်ပြီးရတမန်တော်လေးဥပ္ပေကိုစော်ဟာနော်ဥပ္ပေကောင်းပဲဥပ္ပေဒီဒီဥပ္ပေဒီပေါ်ကောင်အဲ့ဟိုးပေါ်မှာတကောင်ရှိသေးတယ်တိလားကိုတော်မချလာတော့ကိုတော်မဖေးထဲလာတယ် I got supplies Okay ပါဒီပေါက်တာမြင်သွားပါ မိုင်းပြတာလက်ကိုမကြည့်ရလက်ကြည့်တာမလို့ဘူးလေဘတ်ပဲဟလားမှန်စက်ကစက်ကလေးနဲ့ရောက်မဲ့နေရအောင်မှန်မှန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာဘတ်ဆိုတာတော်တော်တက်သွားတာအဲ့ဒီကြိုက်ရကြိုက်ရမှန်နေကြလို့ဟိုင်းတိုင်ကြီးဟိုင်းပါမှန်နေကြလို့တော်မှန်တော့တော်ခိုင်ကအမှန်တော်ရောသိရမှာအေးဆိုလည်းတော့ပြေးတယ်ကောင်ကမှန်ပြတာကောင်းတယ်အဲဒါမှအဲ့ဒါလာလေးကြည့်လို့ကြည့်လို့ချင်းဟာကြည့်လိုက်လားခြေသိမ်းပြင်မယ်အဲ့ဒါခြေချရချရပြီဟာလာလာခိုင်သားမှာချရပြီခုနကချတာ ရှက်ပါပဲတော့ဆော့ပါအဲ့ဒါကြည့်နေအဖိနေတိုက်ခုပါကျွန်တော်လိုက်ဆိုရင်အသက်လေးမနေရတယ်နေထားပြီးတော့နော်အောက်ပါနေပြီးကြပါဦးဗျာနေထားပြီးတော့ရပါလေအဲတော့ကြာအဲတော့ကြာဒီမှာ global number 1ရဲ့လီဟိုကြည့်ကြည့်ကြောက်ပြီ okay ပါတော့ global number 1စားတာအာဒီမှာဒီမှာဒီမှာခြေသေးနေရောသုံးစားရောသုံးစားသုံးစားချိန်ပြန်ဟိုး၆စား၆စားပူတယ်နော်อืม ဟိုမှာဟိုမှာတိုင်ဝဲပြီးသွားပြီလားတိုင်ဝဲမပြီးသေးဘူးတိုင်ဝဲကနောက်လလာမှာနောက်လ January January နောက်လထဲမှာရှိရနေတာမသိဘူးကျွန်တော် final လာမှာ grand final လာမှာနော် Nova တို့ကိုမြန်တွေ့ပါအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်အာပြန်လွှင့်ပြပါမယ်ဟိုခဏနည်းနည်းလောက်ပဲဖြစ်မယ်နေ grand final ပဲ6ရက်8ရက်နေမဟုတ်လား6လား8လား6ရက်6ရက်6ရက်6ခွန်8 3ရက်ပေါ့ဟုတ်တယ်3ရက်ပဲ grand final က3ရက်ပဲတကယ် final က3ရက်ပဲအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ထပ်လွှင့်ပြမယ်နော်6ရက်နေ့ကစမှာတဲ့ grand final တော့တကယ် final ကြီးဗျာဒေါ်လာ၄သန်းရမယ့်နောက်ဆုံး final အဲ့ကြရင်နောက်လ6ရက်နေ့ January 6ရက်နေ့ကြာကျွန်တော်လုပ်နေမယ်နော်ကျွန်တော်တောက်နေကျွန်တော်တောက်နေအဲတဲ့တဲ့တော့ပြောတော့မင်းပါတွေ့ပြီဒီမှာအေးနဲ့တောက်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ကွန်ပေါင်းပါအဲ့ကွန်ပေါင်းပါပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ဟိုဟိုအောက်ကလည်းတက်လာပြီတာကိမျက်လုံးကတော့ဟုတ်တယ်ပြောကောင်ကွာနောက်ကပြင်းတယ်တကိ နောက်ကောင်ပြန်နောက်ကောင်ပြန်နောက်ကောင်ပြန်လာဩရှယ်ဖြစ်တာဟေးငါးကြီးတဲ့ enemy တွေအဲဒါမော်အကန်ပါနေပြီနေပြီဖက်တင်ရမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောတွက်လို့မရဘူးပဲဒါဘလို့မှမန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့အကုန်ကောင်းတယ်ဗျာ grand final ဆိုတော့အကန်ပါအောင်ရတော့ကင်ပြီးပါအောင်ကွာသူ့ရဲ့နေရာကောက်ကင်ပါလားတွေးရတွေးရလားတော်တော်လေးကင်ပြီးလိုက် ။ခွန်အောင်ခင်ကြစေရှိတယ်ရှိတယ်။တက်လာတက်လာနော်ကျွန်တော်နေပြီ။နေနေနေနေနေနေနေနေနေမရောက်မရောက်မရောက်ဘူးမရောက်ဘူး။တော့ပေါလိုက်တဲ့၃ဓာကြီးကွာဒီဒီနော်ဒီလောက်ပါလောက်ပါဒီချက်မှာလောက်ပါဟိုတကောင်မဲကြံနေလေကိုလူတွေရေနည်းနည်းလေးကြည့်ပြပါဦး ညာဟွာဝေးဟိုးဘကညာဘကမောင်းပြန်ဟလာဟလာဒီကောင်းနေတယ်တူးတင်ကလာတက်တက်လာမောလာမောညာနောက်ဆုံးတော့ကုတကိုင်းပဲနော်လာနေနော်နေရာနေပြန်ရှင်ပြီးတော့ပုံပို့လိုက်ရအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမမအဲ့ဒါမမမောမောအဲ့ဒါမတော်လို့မရဘူးဟိုဘက်ဖေးမှရှိသေးတယ်ညက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကောင်းညာကြီးပဲနှစ်ခွဲဒီဘေးကိုဖို့တော့တူးတင်တူးတင်ကလာရအောင်လေဆွေးဟိုနိုင်ငံအောင်လေဒီဘေးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တော့လည်းတတ်တက်လား 我我隔離，我隔離。係啦啦，講講要轉落界未？聽我嚟嘅先。我嚟我嚟。哇嘢！我被關喺保掉了。講界咪又講又。阿爹阿爹。阿爹，好阿爹。真係會嘅。好辦法。邊個就邊個就邊個。講講偷你講。可以可以，點解黃地話嗱嗱？點解黃地話嗱講？ chỉ cũng tapi nggak sih aku. Ubi kali mana? Ubi kali mana? Ubi kali cũng Ubi ubi. cũng kali mana? Gấu nó giật tài kỳ quá này rồi, xong con gấu luôn này rồi. Cái A là rồi show, reflex rồi show, show, show. Oh my god. ai lý gì? Help. Thank you. đấy you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank ウベウベ顔よかい見からウベシマよねびウベウベウベ顔よかい顔よかいウベ顔よかい喂，講呢個雞，講呢個雞，誒，最後對邊啦，咪最後對邊得別別別講，佢嗱你大幾 carry 嘅，大幾 low 別別佢嗱你。撈啊俾，大幾 low 別別，大幾 low 別別啊，做人啊 low 別別做人啊，雙雙人啊 carry 冇啊，啲啦。別別別，你真係生生得我正。誒，啊，好嘅。 ဟာပတ်ကယ်နေရတယ်ခုတည်းကြည့်ရတန်နေချေရကြောဆက်ကြိုးစားမယ်ဗျာတည်တယ်ခေါင်းကြီးလှုပ်ပြီမယ်အကုန်တက်ပြီမယ်ခဏလေးခဏလေးကုန်တက်ပြီမယ်ခဏလေးကုန်တက်ပြီမယ်ဟိုချေတယ်ချေတယ်မကြမှာဆိုအပေါ်မှာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ် nice ောင်းလိုက်တာကွာညီလေးရာ Oh my god ကိုတကောင်း fucking fire ဘာညာပဲညာပဲတောင်းအောင်ပါညာပဲတောင်းအောင်ပါဖဖေးရဟာမဘမဘရောက်နေပြီ 不被找不找不，你要扒鸡啊，我们要扒鸡啊喽，你要扒鸡啊喽，俺们这个闹娃比，这个闹娃比，这个闹娃比，搞那个别别来的，不要找你来了，你这你这里面别别来的，你他妈别找，扒鸡啊，拿松波有烧完刀了，你也拿松波烧完剑，俺个把他着，俺个把他着，俺个把他着，那高着，那高着。နားမနားမပြေနေနားမနားမမမဒီရှောင်းလေးရင်ရှောင်းလို့ဦးပေးအဲဆုံးနေတည်နေ tìm mà tìm mà tìm mà nó còn nó còn ô yo sao lại ấy nào yo đi vui à ô có lấy rồi quá sao còn này sao sao còn này yo sao sao còn này yo cô ấy là về quá về mà nó oh my god cho âm âm chứ còn còn còn âm âm biết là còn cho âm âm biết là အနေစားအနေစားအနေစားအနေစားလာလာခုမလာခုမလာခေါင်းခုမဖနက်နေပြီဖနက်နေပြီဖနက်နေပြီဖနက်နေပြီဘလို့မင်းတို့သွားတော့ဥပယောလာရတယ်လို့မပြီးတော့ဘူးဖနက်ချီတမ်းပြေးခဲ့အေးလာရဒီရှက်တူမှာရှိတယ်ဒီဒီရှက်တူမှာရှိတယ်ဟောပြလို့ရတော့ဟာဥပယောကျွန်တော်ပြောတယ်လာလို့ဥပယောဘာလို့လုံးလို့မပြီးဘူး အဲဝိဇရာသုံးနဲ့တော့တာဦးမနေတော့သုံးနဲ့တော့လည်းမနေဘောငါဘောဘောလုံးပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုတန်းပြေးလို့မရဘူးအကြီးဟပ်ကဗန်နေဥတာလေโอเคပါဘလာသာအမမပြောင်းလေးပါဟာလားဦးပြေဘောအဲ့ဖိုင်တာကီလက်ထဲမှာတာကီလက်နဲ့တာကီအုံနောက်ထဲမှာဗျာဗန်လို့မရဘူးသိတယ်မလား Thank you အဲ့လိုတင်းစီကောက်ကောင်ခေါ်တာလေဦးပြေဘောတည်းတဘောကြတယ်ဘောကြလားဦးပြေဘောတည်းတဘောကြတယ် Very low, very low, very low Very low Very low, I'm coming bro Thank you Oh sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? မနေ့ကနောက်ဆုံးပွဲက73កောင်မနေ့ကနောက်ဆုံးပွဲက73កောင် Oh my god မနေ့ကနောက်ဆုံးပွဲတဲ့ဒီပွဲကပိုကောင်းတယ်ဗျာမနေ့ကပွဲတဲ့ဒီပွဲကစောက်ရမ်းပိုကောင်းတယ်တကယ်စောက်ပေါ်တယ်မနေ့ကပွဲဒီပွဲအာမနေ့ကနောက်ဆုံးပွဲလည်း73កောင်ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့ပါတယောက်တည်း